Hola a tots, soc Marina Ribes, soc professora de dibuix i en este vídeo vos vaig introduir al llenguatge audiovisual. En el projecte que estem realitzant aneu a tindre que realitzar una sèrie de vídeos per a promoure la lectura entre els vostres companys. Per això haureu de familiaritzar-vos amb el llenguatge cinematogràfic, igual que per a escriure una novel·la necessitem eh, conèixer les normes d'ortografia, signes de puntuació, en el llenguatge fílmic haurem de conèixer una sèrie de regles bàsiques. Avui vos vaig introduir als tipus de plans, espero que vos siga de profit. Gran pla general. Mostra un gran escenari. El referent és allunyat i difús, subordinat al context que l'envolta, o ni tan sols apareix. És un pla que serveix bàsicament per situar l'espai on s'ha de produir l'acció. Pla general. Mostra un escenari ampli en el qual es reconeixen els referents, siguin persones, objectes o altres. Ressalta la relació del referent amb el context que l'envolta. Pla de conjunt. En ella apareixen un grup xicotet de persones o un ambient concret. Interessa l'acció i la situació dels personatges que comencen a destacar pel seu protagonisme dins l'enquadrament. La persona està encaixada dins d'un espai definit i amb un cert marge de moviment. Pla sencer. Els límits inferior i superior de la pantalla coincideixen amb el cap i els peus d'un o dos personatges. Interessa sobretot l'acció. pla americà o tres quarts. Els límits inferior i superior de la pantalla coincideixen amb el cap i els genolls de la persona. S'anomena americà perquè s'utilitzava fonamentalment en el western per oferir dos elements clau, el rostre de l'actor i el revòlver. Pla de tall. Mostra un objecte o una part d'un objecte. Normalment s'incorpora com a pla d'inserció dins d'una narració. Primeríssim, primer pla. Mostra una part del rostre o del cos de la persona. És com una accentuació del primer pla per tal d'enfatitzar encara més una expressió o acció determinada. En aquest cas, el referent espacial ja ni existeix. Pla mitjà. Presenta la persona tallada per la cintura. La seva finalitat és destacar la reacció del personatge davant d'una realitat. A més, permet que apareguin més d'un personatge pla mitjà curt. Agafa aproximadament des de l'altura del pit fins al cap, siguent un entremig entre el pla mitjà i el primer pla. Primer pla. Recull exclusivament el cap o qualsevol altra part del cos amb la finalitat de destacar una expressió, un gest o quelcom determinat. Bé, fins així la introducció als tipus de plans. Ara que teniu aquesta primera informació, en la propera sessió de classe podreu plantejar els vostres dubtes i fer una aposta comú amb els companys. La proposta d'activitat que, que vos llançaré serà eixir al, al pati, als corredors de l'institut i vosaltres haureu d'enregistrar els vostres diferents tipus de plans. Recordeu dur una càmera o un dispositiu amb el que pugueu gravar. Ens veiem.